Deep Learning, procesamiento del lenguaje natural y consumo de energía. ¿Has pensado alguna vez en el impacto de estas tecnologías en el planeta? Si no lo has hecho, no te preocupes, nosotros tampoco. Por eso decidimos hacer lo que todo el mundo, preguntarle a Siri. Oye Siri, ¿tú contaminas? No, yo no contamino. Poco convincente, ¿no? Vamos con lo siguiente en la lista, buscar en Google e informarse. Resulta que entrenar una inteligencia artificial moderna requiere de muchísima potencia de cálculo. Esto se consigue teniendo muchas tarjetas gráficas o TPUs encendidas durante horas o días hasta conseguir una inteligencia artificial que nos resuelva bien los problemas. ¿Y cuánto repercute este proceso de entrenamiento en el planeta? Pues según un estudio de la Universidad de Massachusetts, entrenar una inteligencia artificial moderna puede llegar a liberar unos 284.000 kilogramos de CO2 a la atmósfera. Es decir, lo mismo que 315 viajes de ida y vuelta desde San Francisco a Nueva York o lo mismo que cinco coches en todo su ciclo de vida, combustible incluido. Pero bueno, mientras sea el planeta el que carga con las consecuencias, no pasa nada, ¿no? Total, tampoco vamos a estar aquí para verlo. Pues resulta que no. Entrenar este tipo de modelos también nos va a vaciar los bolsillos. Si queremos entrenar el modelo GPT-2, un modelo de PLN del 2019, el coste de hacer los cálculos en la nube puede ir desde 12.000 a 39.000 euros. Si optamos por conseguir el hardware necesario, bueno, todos sabemos cómo están de precio las gráficas hoy en día, por no mencionar el de la luz. ¿Y qué podemos hacer? ¿Abandonar a Siri? Bueno, como futuros profesionales de informática tenemos más opciones que dejar a Siri en la calle. Por ejemplo, se pueden usar librerías que facilitan la optimización de los algoritmos. Se puede emplear hardware específico y optimizado como las TPUs. También se puede mejorar la documentación de los modelos, para que si alguien quiere reentrenar un modelo, sepa previamente cuánta potencia de cálculo y tiempo necesita. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que debemos poner más énfasis en la repercusión ecológica de la IA? ¿O bien crees que será la propia IA la que resuelva el problema?